ел газетінің 26 ақпандағы саны мемлекет басшысы қасым жомарт тоқаев ұлттық қоғамдық сенім кеңесінің бетінші отырысына қатысқаны туралы ақпаратпен басталды жиын барысында президент елді дамыту мақсатында атқарылып жатқан бірқатар мәселелерге тоқталды солардың қатарында жер шетелдіктерге сатылмайтынын және жалға да берілмейтінін нақтылап өтті басылымның бүгінгі санында сенат спикері мәулен әшімбаевтың төрағалығымен өткен палатаның жалпы отырысында депутаттар қазақстан республикасы мен корея республикасының арасындағы сотталған адамдарды беру туралы шартқа қатысты заң жобаларын қабылдады бұл туралы газет тілшісі светлана ғалымжанқызының қызының шетелдерде жазасын өтеп жатқан отандастарымыз елге қайтарылады мақаласынан оқи аласыздар пиктің жұмысына тұрғындардың көңілі толған емес ашықтық аз көп осы орайда арнайы заң реформалары да қабылданды тұрғындар пиктің құрығынан енді құтылдық па дегенде бірқатар мәселе шешімін таппай жатқандай маңызын жоғалтпаған ақпараттарды білгіңіз келсе газет тілшісі фархат қайратұлының тұрғын үйлерді басқару неге тығырыққа тірелді мақаласына зер салыңыз көктемгі дала жұмыстарын ерте бастаған түркістандық диқандар күні кешегі ауа райының күрт өзгеріп жаңбырдың соңы қарға ұласқанын жақсылыққа балап отыр ел ішіндегі ізгі жаңалықтарды аймақтағы тілшіміз ғалымжан ешібай өзінің өңірдің өркендеуі ортақ игілік атты мақаласында толығырақ тарқатып берді жаңалықтармен сусындап ел ішіндегі елеулі ақпараттарды елден бұрын біліңіз келсе егемен қазақстанның 26 ақпандағы санын екі егемен кезет сайтын қарай жүріңіздер